تقرير او ده عمل آه، الصحفيين الممارسين اجانب في مصر آه، بيحاول يرصد آه، ويرسم صوره واقعيه عن بيئه واوضاع عمل الاعلام الاجنبي في مصر في الفتره من 25 يناير 2011 وحتى اكتوبر من العام الحالي من خلال استعراض الانتهاكات اللي تعرض لها الصحفيين والمراسلين بشكل رئيسي على مدار الثلاث سنوات الماضيه واخيرا تقديم مجموعه من التوصيات المتعلقه بتحسين بيئه عملهم. التقرير بينقسم الى ثلاث اجزاء رئيسيه، الجزء الاول منها بيتكلم وبيناقش آه، الانتهاكات اللي تعرض اليها الصحفيين والمراسلين الاجانب في مصر في الفتره من 25 يناير 2011 وحتى اكتوبر الحالي آه، الانتهاكات بتتنوع ما بين الاعتداءات البدنيه التحرش الاعتداءات الجنسيه مسطره الكاميرات حالات القتل وحالات الاغتصاب الانتهاكات اللي تم رصدها او اللي تمكن الباحثين من رصدها بتصل الى 184 حاله انتهاك وده رقم آه، كبير جدا الجزء الثاني من التقرير بيتناقش في بالصعوبات والمعوقات اللي بتواجه عمل الصحفيين بعيدا عن الانتهاكات آه، فبنتناقش في على سبيل المثال في آه، اسباب تفشي حاله وخطاب العداء وكراهيه الاجانب المعروف اكاديميا بالزينوفوبيا في وسائل اعلام مختلفه وللاسف الشديد تبنته بعض وسائل الاعلام المملوكه للدوله وقنواتها الاعلاميه احنا في التقرير بنحاول نركز بشكل رئيسي على الصعوبات المتعلقة باستخراج آه، وباستصدار تصاريح العمل بالنسبة للصحفيين والمراسلين الأجانب وعما إذا كان استخدام التصريح بيوفر حماية قانونية وحماية أمنية للصحفي في أثناء أدائه لمهامه المهنية أو الصحفية آه، التقرير في الجزء الثاني منه أيضا بيتناقش في إمكانية آه، حصول الصحفيين والمراسلين الأجانب على المعلومة ومدى تعاون أجهزة الدولة في هذا الصدد الجزء الختامي في التقرير بينقسم إلى قسمين القسم الأول متعلق باستعراض نماذج من مقالات وتحقيقات صحفية آه، على مدار الثلاث سنوات الماضية آه، فتحت نقاش مجتمعي حوالين مجموعة من القضايا والملفات الهامة الجزء الثاني من خاتمة التقرير بيتكلم على استعراض مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين بيئة العمل آه، للصحفيين الأجانب والمراسلين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتتفق بشكل رئيسي مع المقولة الملخصة والموجزة لأوضاع عمل الصحافة الأجنبية في مصر وهي لمدير مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة آه، والشرق الأوسط إذا كانت مصر تسعى لتحسين صورتها أمام العالم الخارجي فعليها أولا تحسين أوضاع من يقومون بنقل هذه الصورة